Mas qual é o problema de gravar cal, velho? Você porra. Qual o problema de gravar cal? Não vai acontecer nada. O que é que vai acontecer? Seu... oh, <laughs> Luiz, Luiz, Luiz. Presente. Eu não vou desligar, eu vou ter que animar isso mesmo. Tô nem aí. Eu vou animar, tu acha que eu tô gravando pra quê? Pra... Hã? Lights, cameras, action. Não. Ok, não. Caralho, tem uma print aqui do, no action mó, mó random. Não sei o que tá acontecendo. Uma print do Blender do action, ué. Nem eu entendi, então deixa quieto. Agora que o Josh podia estar aqui, ele não está. Não, ele sumiu. Acho que eu nem duvido, porque ele fica virando as noites aí, ó. Mas também quando tá de noite, esse cara vira a noite o dia inteiro. Não, pera. Quando tá de noite, ele continua virando a noite o dia inteiro. Não, quando ele tá de noite, ele vira a noite o dia inteiro. Sou um gênio, velho. Bate palma, preciso de Tocantins inteiro aqui batendo palma. Quero. Eu é quero. Seu...